Eu gostei dos dois Até porque quando você encontra uma cozinha que sabe atirar com perfeição, é um negócio assim, impressionante. Resolvirem? Ok? Vamos lá. Pode ir. ハハハハ são os teus olhares, deliciosos são os teus tocares. Perco-me em teus abraços, desejo perder-me em teus amassos. Pureza e tristeza, misturo nesse romance de realeza. Verdade, o amor de sinceridade. Romance poético é o amor épico. O amor, ah, o amor, nasce na solidão, mas termina em romântico é o amor que extermina a dor. Criatividade, sinceridade, é o amor em verdade. Puros são as linhas da paixão. Bate compassivamente o coração. E lá começa a bela canção. felizmente casados estamos, e nos jogos do prazer vamos viver. Ao entardecer, eu te esperarei, sobre a sombra de um cavalo. Juras de amor trocaremos, e com um beijo abrasador, demonstrarei todo o nosso amor. Uhul!

já? É um, é, é dois, é três, vai.